Hola, sóc Richie Vidal i estic aquí fent això i també us vaig explicar una cosa. Doncs jo vaig fer un vídeo que es deia Ricard Fantasma on jo era un fantasma i el vaig fer fa temps i l'hem tornat a repetir. No hi cap. Aquell vídeo no el vam penjar però el vam editar amb Olet Video Studio i ara tenim i per això l'hem tingut de fer, perquè que ja no tenim la Big Studio, l'hem fet amb Flash. I potser queda pitjor per això, perquè no tenim, no tenim el programa adequat per fer-ho. Les transferències no són el que eren, perquè amb Flash és diferent i costa més, i aleshores no... es fa transferent els dos vídeos, el de dalt i el de sota i per això és un projecte recuperat.